السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم جيتكم بدرس جديد وهو الاويل بام اويل بام الدهن اللي موجود بالدراجات النارية هذا الاويل بام دراجة سرعة ستين كل دراجات سرعة ستين نفس هذا الاويل بام احيانا يكون الاختلاف به انه البرغي مالته اللي ينضب آه النكي مو برغي واحيانا يكون آه، اكو كهربائي بحساس مثل هذا واكو لا ما يجي كهرباء يجي ميكانيكي يعتمد على فرة الرولة اللي موجودة بداخل ماكينة الدراجة يعني يعتمد على حركة وماكينة الدراجة آه، جماعة الدراجات الستين كل كافة أنواعها إذا تريد تستخدم دهن لا تستخدم زيت مي زيت العشرين على خمسين استخدم أقل يعني استخدم دهن لزوجة تقريبا عشر على ثلاثين حتى يصير لزوجته قليلة وتسهل عملية البرودة بال بالبستم والسلندر إضافة إلى ذلك إذا تريد تعرف شلون يشتغل شغل الدراجة النارية وتنتبه على الصوندة اللي رايح الكابريتر لهذه الطائفة إذا قطرت عندك تقطير تقوير حتى لو بطيء يعني هذا شغال هسه نجي على اجزاء هذه الفيشه هذه الفيشه مال حساس هاي شغلتها شنو تربط بالعقل هذه وظيفتها تنطي إيعاز للأويل بامب إنه غرفة الاحتراق بحاجة إلى زيت أكثر حتى تتم عملية البرودة انتهينا منه هاي اذا عندك راخية اذا عندك راخية او او طلعتها مثلا لما تريد ترجعها خلي السيليكون نانة الحافة ورجعها حتى ما تنضح عندك دين هذي راح للكابريتر هاي الصندة ضعيفة وهذي الصندة هذي اللي جاية من الدبة مالت الدهن احيانا انتبه على السوندات هسه اذا تلاحظون هنا انا عندي هذا اكو بيها شقوق فتظل تنضح دهن فلذلك شو تسوي لو تقصه لو تغير هذا الصندة لما نريد ان ننظف راح نغسله كله ونغسل الفلاتر ويانا لان اثنيناتن